Osiedle Rumiankowe we Wrocławiu stoję tyłem do byłego wysypiska na stawach to jest ulica również Rumiankowa a sfilmowane to wszystko 14, 18 lutego 2014 roku około godziny w pół do 11 śliczna ładna pogoda ładne słońce ułatwiające domorosłym filmowcom zadanie a filmuje Darek Kraśnicki z osiedla Żerniki we Wrocławiu idę dalej w kierunku ulicy Kmicica a będę szedł ulicą Rumiankową